Не говори мне ничего И дай минуту мне подумать И пью шотландское вино Пытаюсь мыслями запутать Не говори мне о любви Которой нету в твоем сердце И не зови меня своим Ты перешла мои

перешла мои границы Горький вкус твоей любви меня убил Теперь без сил, а ты змея Пустила я любовный яд А я так рад, что все прошло А может быть и не было, и ничего Прощай, прощай, и никогда меня прошу так рад, что все прошло, а может быть и не было, и ничего. Прощай, прощай, и никогда меня прошу.